Goeienaand. Dit is so lekker om weer saam met jou te kuier vanaand hier op die vooraand van ons Paasnaweek. En ek aanvaar dat jou tafel gedek is om saam met Jesus aan tafel te gaan vanaand. Voorreg vir my om saam met jou te wees en sommer net vir jou in hierdie ete saam met Jesus in te help. Mag dit vir jou wonderlike ervaring wees. Jy sal onthou dat ons Sondag met mekaar saam met Jesus by ses tafels gaan sit het in sy 3 jaar bediening. Ehm um, waar ons so 'n klomp goed van Jesus beleef het. Onthou julle hoe het ons hoe het ons Jesus gesien as die groot barmhartige, die een met die hart vir sondaars. Onthou julle die Engels vertaling het gesê he was moved with compassion to by daai groot skare sien vir wie hy almal kos gegee het met 'n klein kospakkie. Hou julle hoe hy ingezoom op sondaars, op individue en lewens verander. Dit was so lekker om Sondag saam met hom aan al hierdie tafels te gaan sit en vanaand sit ons saam met hom aan ons eie tafel. Ons het die dankbaarheid beleef toe ons aan al daai tafels gaan sit het van mense wat deur Jesus aangeraak het. Onthou julle Saggeus se reaksie? Onthou julle die die uh Matteus wat sommer 'n fees gegee het terwyl hy van Jesus en al sy pelle genooi het na daai fees toe. Onthou julle die vrou wat ingebars het waar sy nie mag nie omdat sy net nie die kans kon laat verbygaan om Jesus te eer vir wat hy in haar lewe gedoen het en die redding wat hy in haar lewe ingebring het nie. Julle sal ook onthou dat ons elke keer verwys het na die sterk afkeer wat in Jesus se hart was oor die godsdienstige rituele en die veroordeeld veroordelende houding van die fariseërs en die skrifgeleerdes en die kerkleiers van destyds. Ons het geëindig daar waar Jesus saam met sy disippels aan tafel was by die Paasnagmaal. Onthou julle hoe ons by elkeen van hierdie geleenthede die die hoofrolspelers uitgewys het wat by al hierdie tafels betrokke was. En nou is ons by jou tafel vanaand. En Jesus is daar. So die vraag is wie is die rolspelers aan jou tafel vanaand. Is jy dalk skepties en skieurig soos sa gees en jy weet nie eintlik wat om te verwag nie? Is jy dalk verlore en verwerp deur die kerk soos Matteus die tollenaar? Hulle het net by hom verbygeloop totdat Jesus gestop het. Het jy dalk 'n begeerte in jou hart dat hy vanaand by jou sal stop en en jou sal raak sien soos hy vir Matteus raak gesien het in sy ellende. Dalk sit jy vanaand hier en jy is sonder dat jy dit besef eintlik maar hoogmoedig godsdienstig soos die fariseërs. Ons doen hierdie ding want dit is die regte ding om te doen en as die Here sien dat ek dit doen dan sal dit in my gunst tel. Dalk is jy verleë oor jou omstandighede en wie jy is en hoe jou lewe lyk, soos die bruidegom toe die wyn opgeraak het. Voel jy dalk skuldig omdat jy soos die disippels groot uitsprake gemaak het dat jy Jesus sal volg en hom nooit sal verlaat nie, net om ook te beleef het soos Petrus dat jy hom al hoeveel keer verloon het en nie jou woord kon hou nie voel jy dalk sommer net verwese, afgemat, emosioneel en geestelik uitgeput en moeg, soos daai skare van 5000. Wel as jy so voel en jy's 'n rolspeler aan jou tafel saam met Jesus vanaand, dan is jy op die regte plek. Want as Jesus by jou tafel kom sit vanaand, dan kyk hy na jou with deep compassion. Hy sien jou raak. Maak nie saak of jy alleen is saam met hom vanaand aan die tafel nie. Wat 'n voorreg om alleen saam met hom te wees en jou net hom net vir jouself te hê. Maak nie saak of daar ander rolspelers om jou tafel is en wie hulle is en wat hulle dink en wat hulle van jou sê nie. As Jesus aan jou tafel is vanaand, dan kyk hy met innige meegevoel. Dan kyk hy met die grootste liefde. Dan sê hy vir jou: Die kos aan jou tafel, brood en wyn, is tekens van my liggaam. Dit sê dat toe ek daar aan die kruis gehang het, ek jou naam in my kop gehad het jou sonde betaal het sodat vanaand dalk vir jou vir die eerste keer in jou lewe 'n nabykom, 'n verandering, 'n nuut word, 'n bekering kan wees as jy wyn en brood eet. Miskien is jy die rolspeler aan die tafel vanaand met 'n stuk dankbaarheid. So dankbaar soos daai vrou wat weet hoe haar lewe was en hoe dit verander het toe jy Jesus ontmoet het. Dat jy vanaand met alles wat in jou is, net jou dankbaarheid wil uitskree teenoor hom of 'n fees wil gee soos Matteus of alles wil regmaak wat verkeerd was soos Saggeus. As dit is hoe jy voel, dan is jy ook op die regte plek. Want ons Jesus vanaand hier om om jou dankbaarheid te kan ontvang en om jou te eer vir jou lewe vir hom. En dalk wil jy vanaand ook sommer net alles wat jy is en net op die tafel sit al is dit net 'n paar broodjies en vissies sodat jou dankbaarheid in die bietjie wat jy het in sy hande die wêreld kan verander sodat jy met die bietjie wat jy het as hy jou bemagtig groot dinge kan doen na vanaand vir hom in die wêreld. Miskien moet jy sommer vanaand vir hom sê dat as hierdie tyd van afsondering verby is en alles is weer terug na normaal, jy soos Matteus 'n groot Matteus partytjie gaan reël en al jou vriende gaan nooi om vir almal net te vertel wie Jesus is en om vir hulle te wys, maak nie saak wat hulle reaksie gaan wees nie. So as ons vanaand aan die tafel is, dan is Jesus hier saam met jou in hierdie tekens van wyn en brood. Onthou jy by die Paasfeesete waarby ons aangesit het Sondag aand dat Jesus sy disippels se voete gewas het en vir hulle gesê het: Ek wil hê julle moet nou met hierdie selfde passie waarmee ek julle geleer het en julle saam met my gestap het vir 3 jaar die wêreld invat. Ek bid dat daar iets met jou gebeur vanaand as jy saam met Jesus eet of jy alleen is of saam met jou gesin of geliefdes om die tafel. Jesus is daar. En hy het daardie aand toe die disippels gedink het dis maar Pasga soos ons oor die eeue gevier het het hy brood gevat en wyn gevat en dit het alles verander in Matteus 14 sê hy terwyl hulle eet het Jesus die brood geneem en die seën gevra daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde neem dit dit is my liggaam Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word." So weet jy wat as ons nou die brood vat en ons breek dit Jy kan jou broodjie vat en dit breek en vir almal om die tafel uitdeel of hoe jy dit beplan het nou terwyl ek my broodjie vat en dit breek. En as jy die wyn of die druiwesap of jou rooibos tee vat en dit skink in jou glasie en vir almal gee en jy drink dit, sal jy net met die Here praat. En as jy jou broodjie eet vir hom regtig net sê, Here, hierdie is u liggaam vir my, u liefde, u passie, u genade. Ek vat dit. Ek gee my lewe oor. Ek bely, maak my nuut. En as jy jou glasie vat en jy drink daaruit, praat hardop met die Here en sê vir hom, dankie Here vir u bloed wat gevloei het sodat my bloed nie hoef te vloei nie dat hy vir my so lief was dat hy al my sonde vergewe dat as ek van hierdie tafel af opstaan nadat ek met u gekuier het vanaand dat ek weet ek is skoon gewas deur die bloed ek is u kind ek is nuut ek is vry ek gaan jou nou los dat jy rustig saam met Jesus kuier moenie haastig wees nie en as jy hierdie broodjie eet en jy drink jou wyn, praat met hom. Gesels met hom, maak jou hart oop, sê vir hom hoe jy voel, sê vir hom wat jy dink. Gee jou dankbaarheid teenoor hom. Miskien wil julle wat saam is om die tafel as julle 'n gesin of familie is, dalk vir mekaar iets sê om hierdie tafel. Dalk vir mekaar 'n stuk genade gee. Dalk mekaar se voete was om hierdie tafel op 'n spesiale manier al is dit net deur iemand anders se hande te vat en in sy oë te kyk en iets te sê wat jy lankal moes sê om verskoning vra vir iets wat jy lankal om verskoning moes vra genade gee soos wat almal van ons om hierdie tafel vanaand uit Jesus se hande genade ontvang kuier lekker when you're tough.